नमस्कार दोस्तों यूट्यूब चैनल पुण्याकृति के सभी दर्शकों को हमारी स्वस्तिका का सादर अभिनंदन प्रिय मित्रों पुण्याकृति के चैनल पुण्याकृति के चैनल के पहले एपिसोड में आपने चैनल के संचालन का उद्देश्य के बारे में जानकारी प्राप्त की अब इस दूसरे एपिसोड में पुण्याकृति चैनल के संयोजक आदरणीय श्री कमलेश पुण्यार्क जी के बारे में जानकारी देना चाहते हैं बहुमुखी विलक्षण प्रतिभा के धनी श्री कमलेश पुण्याक जी का जन्म बिहार प्रांत के अरवल जिले के मैनपुरा नामक ग्राम में 20 सितंबर उन्नीस ईस्वी को शाकदीपीय ब्राह्मण कुलभूषण पंडित पंडित श्री वल्लभ पाठक जी के घर में हुआ आपकी औपचारिक शिक्षा मात्र स्नातक की है किंतु लेखन और प्रकाशन जगत में काफ़ी पाठ है आपकी बहुआयामी लेखनी से हिंदी साहित्य के अतिरिक्त तंत्र ज्योतिष योग वास्तु चिकित्सा जगत को काफ़ी कुछ लब्ध हुआ है विगत पैंतालीस वर्षों में जैसा कि आप जानते हैं श्री कमलेश पुण्यार्क जी एक जाने माने ब्लॉग राइटर भी हैं the Hindi blog blog blog की सूची में आप बहुत चर्चित blog Punyakriti blogspot dot com को शामिल किया गया है आप एक निजी ब्लॉग राइटर भी हैं आपका एक निजी साइट भी है Punyakriti simple site dot com विशुद्ध गृहस्थ आश्रम में रहकर श्री योगेश्वर आश्रम का संचालन करते हुए सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया का पावन संकल्प लेकर योग और नाड्योपचार तंत्र के प्रसार प्रचार प्रसार में आपने काफ़ी भ्रमण भी किया है पिछले 22 वर्षों में से विष्णु और बुद्ध की पावन नगरी गया में प्रवास करते हुए लुप्त प्राय विधवाओं को पुनर्जीवित करने में आप सतत प्रयत्नशील हैं वस्तुतः आपका जीवन एक साधना साधक का जीवन है भारतीय संस्कृति और साधना के प्रति समर्पित जीवन किसी न किसी भारतीय विद्या और कला के शोध में निरंतर आप प्रमे रहते हैं भले ही लोगों ने आपको स्नेहवश गुरु जी का सम्मानीय संबोधन दे दिया है फिर भी शिष्य बनाना और दान लेना आपके नियम और स्वभाव में बिल्कुल नहीं है हाँ व्यक्तिगत जिज्ञासाओं और समस्याओं के निवारण के लिए समुचित परिश्रमिक स्वरूप शुल्क अवश्य लेते हैं आए दिन देश विदेश से भरी संख्या में लोग ईमेल और फ़ोन के माध्यम से संपर्क करते हैं और अपनी समस्याओं का निदान पाते हैं आप चाहे तो निजी समस्याओं के लिए इनमें इनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं गुरु जी वास्तु डॉट कॉम पर सरस्वती सरस्वती के इस वरद पुत्र द्वारा रचित शोध पर विविध पुस्तकों का प्रकाशित लोखित पत्र में मील का एक पत्थर तुल्य है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पुण्याकृति वनस्पति तंत्र पुण्यार्क मगदीपिका पुण्यार्क ज्योतिष दीपिका काल्प सर्पयोग कारण और निवारण नाड्योपचार तंत्र शिरादाग एकुप्रेशर तंत्र योग साधना पर आधारित उपन्यास उपद्रीनाथ का चिट्ठा पुनर्जन्म की प्रमाणिकता को समर्पित उपन्यास पुनर्भव एवं कहानी संग्रह का संघ की चूड़ी गुरु जी के संक्षिप्त परिचय के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त करने की अनुमति चाहती हूँ आपने अपना बहुमूल्य समय दिया इसके लिए धन्यवाद पुनः अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए कुमारी स्वस्तिका को इजाज़त दीजिए नमस्कार